көркем қырғызстан ажайып көркөм кыргызстан укмуштун бар <laughs> дастанға лотерея ашқыра есе есе есе мына өзбекстандан келген палуанға мінекей мына өзбекстаннан келген о башқа мына мына өзбекстандан келген палон екен мақсат көтерген шығарып алға қырғызстан қырғызстан жаша қырғызстан сен гүлдеп өзгересің бері қара достар достар қара оныншы датыл бала шағасымен қой деп қойыпты бала достар менен шағасыменен деп қой Aslan kollarına ver gile. Bir at tara bir at tara. Aslan da. Ya o maraktını karaydır ona tatar. Vuru. Haydi oğlum. Ali tart. Ulan ulak saksı olur da. Ulak kulüp. Жақсы. Терінар өте аңғылы. Сейдігі, қызматығы. Бүрсек. Топ-топ. انتم اقتدار مثلنا احمد